Hoy les mostraremos uno de los mejores retros, en mi opinión, de los últimos años, el Jordan 6 Black Infrared. Este zapato consiste en la mayoría de gamuza negra con unos acentos infrarrojos y el lace lock con el logo Nike que les da ese look noventero. Pero en mi opinión, lo mejor de este release es que tiene el material 3M reflectivo en los paneles del zapato que no se había visto desde el modelo del 91. Esta es la sexta vez que sacan este zapato, pero es la primera vez desde el año 2000 que tiene el Nike logo atrás. Las versiones anteriores usualmente traen el Jumpman logo. Nike al parecer sacó zapatos para todos, así que el que quería un par lo obtuvo o hasta dobleteó. Yo en lo personal estoy muy contento de que Nike haya sacado este par casi idéntico al original y por eso este es uno de mis retros favoritos. Entonces, ¿qué chavos? ¿Quién de ustedes apañó, o dobleteó o decidió no agarrarlos? Déjenos saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video.